Һәм безнең икенче миниатюра. Исәмесез, дуслар, безнең беренче миниатюра мәктәптә булган хәл. Хәлим, син кайчан минем дәрескә йөри башлыйсың, ә? Барабанчик икенче урынга эш... Барабанчик икенче эшкә урнашкан. Акчаны сал, сал әйдә! Фирүзә апа, синме ни? Гүзәл син мәллә? Әйе, апа, сезгә акчалар нигә? Улым иленә акча кирәк ие. Ә, мәгез апа, мәгез. Туктагыз, туктагыз, акчаны сал, тиз бул! Тукта, тукта, улым, акча табылды туйга. Туйга килегез! Күз алдыгызга китерегез, балалар, учак, куркыныч тарихлар. Беләсезме, бер ямьсез кызны Көлкесез блок күрсәткән. Нәрсә? Жюри аларга 5 балл куйган. Менә бит самбыга шәп. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итә. Дуслар, сезнең исегездәме? Мин сезгә гашыйк булуымны сөйләгән идем. Әйе, әйе. Менә бүген мин аны таптым. Нинди соң ул? Ул матур, ямьле, әйбәт, кызыклы. Кем соң ул? КВН һәм мин аның белән мәңгегә. Сезнең каршыгызда карантин КВН командасы иде. Рәхмәт, дуслар. Әйдәгез, әйдәгез, көчлерәк алкышлар, дуслар, бирик әле.